А вам заняться нечем? Киньте себе мелочь. В голову. Ты больная, что ли? Ты больная, что ли? Я не понимаю, а? Ты больная, что ли? Мама. Нечем. Сегодня пятница, уже рабочий день закончился. А вам заняться нечем? А вам заняться нечем? Киньте себе мелочь. голову. Ты сидишь в машине с какой пример ты, в принципе, подаешь? Какой? Нахаль, нахальный пример ребенку. Как нужно себя вести э, это в обществе. все, конечно, понимаю, но, по моему мнению, если бы водитель Субару э, не держал трубу возле уха, она бы уехала достаточно быстро. меня зажали. Убило. Что, совсем что ли больная, а? Что, больная что ли? Ты больная что ли? Я не понимаю, а? Ты больная что ли? Не ты! так тебе и надо. Дяденька, а дяденька, извините, пожалуйста. Извините, а не могли бы машину с тротуара убрать? Сейчас беру. Прям сейчас? А сейчас-то когда? Ну, прямо сейчас я именно люблю. А, ну, ну ладно, идите. Ну, вам тогда парочку наклеек наклеим. Нет, не надо. Тогда уберите ну, убирайте, машинку, да? пожалуйста. Вот, смотрите, парковочное место свободно, вот оно, рядом. общем, короче, мы поменяли локацию вот, а, с проспекта Культуры 11 и приехали куда мы, Миша? А я не помню, на Сикериса, не могу сказать. В общем, на улицу Сикериса приехали, это станция метро Озерки, город Санкт-Петербург. А Миша там монеты ищет просто. Ему кто-то кинул. Сережку потерял. <laughs> хорошо, думайте нам своей головой. больная, что ли, а? Чего? Чего? Откройте окно, то хоть поговорим. А че бибикаете-то? Давай. Ноги, ноги, ноги, ноги. Поверь, дам тебе такой дельный совет. Э, вот. Она не стоит твоего здоровья. А засунь его знаешь куда себе? Туда, где не светит солнце. Короче. потому что тротуар. Мужчина, берите, пожалуйста, машину с тротуара. Берите машину с тротуара. Вы с тротуара то берите машину. Машину то берите с тротуара. Хорошо, сейчас Вон, смотрите, парковочное место, вон, видите, есть. Пока оно свободно. Подчистить? а вот, кстати, да, вот представьте, вот сейчас все машины свои уберут, и вот снегоуборочная техника сможет наконец тротуар для пешеходов очистить. Поля. Вот видите, как бы плюс с каждой стороны идет. <laughs> Если бы плюс еще на самом деле по погоде был, и... Мужик на Hyundai, да, на чем он там был? <laughs> Я тебе сейчас телефон засуну. Да? Че ты мне телефон показываешь, а? Надо было сказать, ну-ка давай, я хочу посмотреть на это. Вообще просто не понимаю, я ему говорю о том, что тротуара у меня телефон, это знаешь, типа, я ему помидор, у меня апельсин. Вообще люди не слышат, что я пытаюсь донести до Ну, начнем с того, что он даже не пытался с тобой разговаривать. Да? Не, он разговаривал, естественно. Обещал в телефон засунуть. Сейчас придет, засунет. Я хоть засниму я этот момент. <laughs> Я этот момент засниму. замечайте, просто встаньте и уже непосредственно через пешеходный переход переносите продукты. Ну нельзя просто по правилам заезжать у нас. Ну, я, я понимаю, когда вот нет, если вы разрешаете, если можно, я говорю, нет, я по правилам. Не то, что я разрешаю, не разрешаю, а по правилам в принципе запрещаю. А вот встаньте, вот тут сзади, вот видите, там есть место свободное. у нас в туалет далеко бегать тоже. я и говорю. И вот а, такие люди, они, ну, будут, конечно, помочь не болтать, но все же, такие люди, они не могут а где далеко? Вот, смотри, здесь парковочное место, вот он. Стало я здесь не совсем спокойно. понимаю, если ему через угол, то, блин, пошел, куда заехал, Алло, мужчина, ну что вы делаете? Все ему место. Ну так разворачивайтесь задним ходом, а не вперед. Еще раз. Так вот, какая парковка, мужчина. покажите мне знак парковки, сейчас он извинится перед вами, снять на колени и 5000 рублей даст. Разворачивайтесь, на тротуаре там нужно делать. на тротуаре развернуться. На тротуаре, чтобы пешеходы, когда вы разворачиваетесь, все равно лучше ходить. Ну не на тротуаре. Да, конечно, нечем заняться мне вот это свободное время я трачу на посещение водителя, который знает, что такое писсуары. А я предупреждал. Я развернулся, это парковка. Шаблоны со временем не меняются. Незнание ПДД не освобождает вас от ответственности. <laughs> Ты <laughs> когда люди на сами себя смотрят уже со стороны в интернете, мне кажется, уже мнение как-то о себе меняется. Спасибо. Скажите ему, пусть он заедет, маленькая машина. Я тоже, ага, за одну машинку собрала. Нельзя сюда машину поставить? Просто заказано добавить. Пешочком. Пешочком. У вас же не холодильник заказ, правильно? Холодильник? Нет, не холодильник. Ну. Вот встаете, вот, смотрите, вот, видите, парковочное место свободно. Раз так, втиснулись туда. кажется, вот а, за сегодняшний, ну вот а, за все время, сколько мы находимся, в принципе, уже было понятно, что да, даже не только зимой, в принципе, летом опасно здесь, в принципе, автомобилю находиться. А вот про особенно вот про зиму именно. Э, машина выезжает вот с этой колеи, допустим, это парковка, и тот, кто обещал мне засунуть телефон, все реально прав. А, но когда машина выезжает, он пробуксовывает и просто на скорости вылетает. А пешеходы, естественно, они же телепорт с собой карманы не носят, у них обычно дома лежит. Они не могут просто телепортироваться из-за траектории движения автомобиля. Миша, начнем с того, что это беда Выборгского района, потому что они не чистят свои дворы от снега. Здесь все в снегу. Вот просто реально все в снегу. Я почему так? Потому что всегда помогать мне подъезжали. Нет, ну я принимают решения. Э, если широкая для тротуара и для парковки можно есть. Нет, поэтому а я спрашиваю, акция или это нет? я не волнуюсь, просто спрашиваю. Мы ну, как бы общественные деятели. Мы решили стоять, только посмотреть машины или фотографировать, и отправлять ГИБДД, да? Неравнодушные граждане, которым не все равно, что это ездит и паркуется на тротуаре. Ну, хорошо, что есть неравнодушные граждане. Потому что вот сейчас вот реально вот бабушка шла нет, здесь, она нет. прям даже не знала, куда ей метнуться. Я согласен, согласен. Я говорю, ну, как-то нужно удобно, что, то есть, если нет выделенной дорожки, надо выделять там. И бабушке будет место, и пройди. А когда у нас решается только в одностороннем порядке, то, наверное, не с этим. Ну, слушайте, ну тут уже ну, нужно писать в комитет по благоустройству. Да, да, да, конечно, я говорю, комплекс, конечно. Но ну, это уже, ну. соответственно, смотрите, мы как со своей стороны, как пешеходы, мы пишем, узнаем, тротуар это да или нет. А вы, как водители, вы должны это, как написать им о том, чтобы сделали парковочные места. Ну, Согласитесь? Ну, согласен, согласен. То есть, ну, с двух сторон надо. Вы делаете как мы делаем для, для все для пешеходов. Хорошо. То, что мы сейчас пе это, все, пешеходы. Спасибо большое. Есть только машин второй. Не, не вот. Тротуар случился. А вон парковочное место, Вот, смотрите. А На самом деле правильно. Спасибо. Не, поставь, я просто переживаю, что пакет будет тяжелый. Она только за этого там презервативы привез, да? Я сказал, что не надо, ведь Гандона. А, то есть ты ему, короче, запретил, да? Заезжать сюда. Он говорит, ну ладно, тогда я сейчас Гандона здесь разбросаю. Пас. А, И ты сказал, не, лучше не надо, лучше проезжай, да?